Bunda Aa, hayatınızı fuck. karartabilirim. Bir dakika bir Bunda dakika. Bir dakika. Bu işlenmiş bir toprak. Bir şey koyarsan boka dönüyor. Kayıt, kayıt, kayıt altında nasıl? Her şey kayıt altına baksın dava ederim. <laughs> Avruz <laughs> Ya burada kalacaklar. Burada kalacak. Metro hikayesi. Asla kırmıyorum. Hayır Harbiden, kırmıyorum. harbiden. Burada kalacak abi. kırma, kırma, kırma. Bugünün tarihi ne? Bugünün tarihi mi? Ne bileyim 27 Nisan. Doğru. Kanka 27... sıcak. Hadim, hatim mi denir ona? Hadim mi denir? Yani hatibin diyoruz. Kanka beynini mi zorluyorsun sırf tarih yazmak için? <laughs> Çocuk odaklanıyor böyle. Düşünmek.